Hallo julle, Heidi van Stencil Worksie. Vir die wat nuut is, druk die subscribe knoppie en word deel van ons. En dan vandag wil ek vir julle wys hoe ons hierdie krat, ek het hom op wiele gesit. Ons weet almal dat pakplek altyd 'n probleem is in enige huishouding. So hierdie krat het ek nou op wiele gesit en hy ek gaan nou vir julle wys om een van my gunsteling tegnieke te doen en dit is ragging. Nou, eerstens moet jy maar net jou basiskleur wat jy wil op hê. Verf. Ek het gebruik vir hierdie een het ek Dragon's Blood gebruik. Hier's Dragon's Blood van Calamy. Dis so tussen 'n grys en 'n bruinerige, beigerige kleur. Uh werk baie lekker as jou kleur onder bietjie donkerder is, maar met hierdie tegniek kan jy of donker onder en lig bo of lig onder en donker bo. So dit maak nie regtig saak nie, hang af waarvan jy hou. Goed. Dan wat ons nog nodig het is en dan behalwe vir die dragonsblad wat ek twee kouts op gesit het vir 'n basiskleur, gaan ons twee kleure wat hulle noem 'n uh, eh, paint wash maak. Nou die eerste kleur het ek orchids orchid uit die garden collection van Calamy as ook ons far far away wat weer die vintage collection eh, is. Ek het die twee so bietjie gemeng om 'n bietjie 'n dieper toon te kry. Goed. Dit is hoe dis hoe die was lyk. Like wat ek die twee kleure gemeng het en dit werk uit 50% verf, 50% water. So dis die kleur wat jy dan 'n wash van gaan maak en as die wind wil saamwerk, en dan ons ander ene is peony. Peony is ons pure white. Dit is 'n brilliant white kleur wat ek ook meer 'n wash dan gemaak het wat dan nou so lyk. Goed, en dan die belangrikste. Jy het 'n lint-free eh, lap nodig, so e-, enige iets wat nie bolletjies afgee nie, want anders gaan jy baie tale praat. Um, goed, dan kom ons oor. En dan natuurlijk gaan ons een stensel opzet. Mens kan hierdie goed doen sonder een stensel nie. Ek gaan hierdie stensel gebruik. Dit is 833. En ja, dan het ek klaargaaikies geboor vir die handvatsel. Ek het sommer my eie handvatsel gemaakt met bekramie touw. So dit sit ons hier laaste in, maar kom ons begin met die verf. Nou goed, en dan sorg net dat jy 'n verf roer want onthou chalk paint is swaar so die chalk gaan lê onder. Jy wil nie net 'n was hê nie. Jy wil daarom 'n bietjie van die kleur hê. Dan druk ek hom so 'n bietjie uit. Hierdie kan nogal 'n bietjie van 'n morsige besigheid wees, maar jy begin net ek werk in stukkies sodat ek bietjie meer beheer het. Dan vat jy jou en jy druk hom basies. Jy kan vryf hom. Dis daar's nie dat jy moet dit op een manier doen nie. En dan werk jy met jou volgende stukke. Met hierdie tegniek maak jy nou wat hulle noem high highlights en lowlights. So jy gaan nou en daar waar hulle bymekaar kom, tap jy net bietjie meer sodat jy nie 'n lyn kry nie. Dan nou, as jy nou sien hier lyk like hy vir jou te lig, kan jy net weer oor gaan. Wat lekker is van hierdie tegniek is ver word verskriklik vinnig droog. Goed, en dan gaan ons nou eers hierdie wit laag reg rondom doen. Goed. Eerste laag is droog. Nou gaan ek in met die die mengsel van twee kleure, so dieselfde effek. Daar kom ook Goed, en dan as jou turquoise droog is, dan gaan jy nou weer in met wit die rede voor is ek wil net nie hê dit moet so vreeslik die blou deurkom nie. So hierdie gee dit net 'n bietjie meer van 'n muted kleur. daar het jy hom dan. Dan gaan ons nou net die stensel doen. Jy wag tot hy droog is, maar omdat hierdie 'n vinnige tegniek is, word hy redelik vinnig droog en nou gaan ons die stensel werk doen. Nou vat jy jou stensel. En dan vat jy nou net jou jou maskeerband. maak dit 100% seker hy's droog. En dan begin jy en ek gaan nou nie oor daai kant nie. Ek gaan hom ek gaan nou nou daai kant verleng. Plak jou typeface. En dan begin jy nou. Ek het besluit omdat my onderkleur Dragon's Blood was, gaan ek Dragon's Blood gebruik. Nou om al weet as jy stensel is dit min verf en jy begin bietjies bietjies. Goed, as jou stensel redelik droog is, vat jy ek vat net 'n skuurbrood want ek wil hom 'n bietjie distres. So jy gaan hom net 'n bietjie skuur gee, jy skuur hom nie af af nie. Nou net daai bietjie distres. Gee. En dan wat jy ook kan doen en daar sy. En dan al wat jy doen is jy kan nou jou hoeke en goed bietjie op net afwerk met dieselfde kleur waarmee ek die stensel gedoen het. Flik ek dit net op my rande. en dan word hy nou net geseël. En dan s'hy klaar. En julle daar s'hy, daar s'hy klaar. Jy kan nou besluit hoe jy hom wil seël. Jy kan of 'n gewone sealer gebruik of jy kan 'n wax gebruik, wat ook al vir jou werk. En dan ja, so maklik soos dit is dit 'n nuwe tegniek wat jy kan gaan probeer en dis maklik en vinnig. En dan onthou om ons te volg op alle sosiale media platforms op Facebook, Instagram as ook TikTok. Lekker dag julle, sien julle weer. Bye bye.